du berätta för mig, hur är det i svensk skola? Alltså i, i Sweden, eller i Sverige, så att det är en bra sak att skolan är gratis. Alltså, det, det är gratis, alla får vara med. Och det, det är en bra sak också att du får gå i olika ämnen. Alltså, till exempel religion. Så religion, jag är muslim, alltså i mitt land eller i Iran. Alltså. Eh, du får bara lära dig eh, islam. Alltså, du får inte, men här, du får lära dig olika, alltså, typ alla religioner. Mm. Eh, du vet att vad, vad finns religion i, i hela världen? Mm. Så, ja. Det är jättebra. Finns det något mer som är bra med svensk skola? Ja, alltså de lärarna i Sverige, de är jättesnälla. Alltså i Iran eller i Afghanistan är det så att om du gör inte lä dina läxor, de kommer att slå dig. Mm. Men i Sverige, alltså de, de försöker att prata istället för att slå, slå dig. Ja. Ja, det är ju bra. Ja, det, det är jättebra. Men du, vad är det som är lite dåligt med svenska skolan vad är det som är svårt? Det, det, det kan, det, det, kan vara svårt att du, jag ska säga, dåliga saker. Alltså det finns inte så mycket, men det finns bara, alltså, det är svårt att det språket. För att det är helt nytt språk. Mm. Alltså, du kommer att, du det är mycket du måste kunna på svenska. Ja, alltså det, du, du, mm, först måste du, först du måste eh, eh kunna prata mm. och sen du måste lära dig mer orden. Mm. Att du kunnat, eh, ja, du får lära dig de ämnena. Ja, just det. Tycker du att du har nog med tid att göra det? Ja, eh, absolut. Hinner du? Ja, jag måste lära mig. Så det, jag, jag försöker att jag lära mig snabbare. För att mm. jag, jag ska... Mm, jag ska lära mig snabbt. För att det är viktigt så. Mm. Jag måste lära mig. För att jag ska, jag ska bo i... Eller jag ska Tänkte du gå på gymnasiet sen? Ja, det jag försöker att göra gymnasiet. Mm. Och jag funderar inte på, eller jag funderar på vad som jag blir. Mm. Men jag, jag vet inte exakt nu. Så det är, det är svårt att ska säga vad ska jag bli. Mm. Men jag funderar på det. Vad vill du då? jag, jag vill bli fotbollsspelare. Det är eh, min dröm. Alltså. Det, att jag ska bli fotbollsproffs. Alltså det, jag älskar fotboll. Mm. Och ja, det, det är min dröm. Alltså. Mm. Jag ska försöka att bli så. Annars, det vet jag inte. Jag ska... Du får bli fotbollstränare istället. Spelade du fotboll förut också? Innan du kom till Sverige? Ja, jag spelade i... Fast jag hade spelat inte fotboll. Jag hade spelat futsal i eh, Salon Om du skulle säga någonting till någon annan som kommer ny nu, på samma sätt som du. Om du skulle säga något som de kan tänka på. Vad skulle det vara? Ja, jag får säga att om försök att lära dig snabbt det språket. du säga något mer? Nej, tack så hemskt mycket.